全然あるよ。 是你们的 Stanley，咱们的逐梦之城又开始了漫长的一天。我爱这座城市，就像你爱你老妈。想当年，她把你扔到孤儿院门口，如今走到街上碰到你，管你要烟抽。每过一天，这儿就会多出百八十个新来的，但里头只有一半能熬上一年，还是得赶上好年头才行。 他们为什么上赶着来夜之城呢？还不是想当上摩根黑手或者威廉老蛇这样的街头武士？有这么一句话，记住了：叫饿死胆小的，撑死胆大的。只可惜人怕出名猪怕壮，活得越过瘾，这人也就越短命。这还不算有人一枪把你天灵盖给掀了。 哪儿扎堆儿吗？坟地里，跟咱们这个地界儿，英雄呢不看出身，就看你能不能踩出自己的刀。